पूरे मध्य प्रदेश में सुधार है और इसी तरह से यहाँ पर भी काफ़ी राहत की बात है नौ परसेंट पॉजिटिविटी रेट आ गई है हमारी और वेंटिलेटर इंजेक्शन सभी पर्याप्त उपलब्ध है लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है कहा गया है पाँच परसेंट से कम करें एक प्रसन्नता की बात यह है कि मध्य प्रदेश के सभी पत्रकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निशुल्क पूरा इलाज कोरोना अगर उनको होता है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है अधिमान्य है या नहीं है सभी का पूरा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार चलाएगी उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई हमने आगे की रणनीति थर्ड फोर्थ की जैसी सुन रहे हैं उसकी पूरी बना के रखी है कोई दिक्कत ना आए कोई परेशानी ना आए और पूरी तैयारी बैठ बढ़ा रहे हैं इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्लांट बढ़ा रहे हैं इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं ना ऑक्सीजन की वेंटिलेटर की आईसीयू बार्ड की किसी की दिक्कत नहीं रहेगी इसका सारा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार निःशुल्क करेगी पूरा खर्चा मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो उठाएंगे इसलिए कोई वो वाली दिक्कत नहीं है इलाज बीमारी है उसका इलाज होगा